heute mal einen Tontest. Ich bin in Kloster Preveli in Kreta. Ich sag mal, mehr Wind als hier kann es eigentlich nicht geben. Und wie windig es ist, das sieht man sehr gut an meinen Haaren. Die flattern hier rum. So windig ist es auch in meiner Stimme. Hier teste ich jetzt mal den Sound und hier bin ich auf internem Mikrofon. Wie stark und gut wird das denn gehört? Jetzt drehe ich mich mal. unterschiedlichen Richtungen dieser Wind ist. Und ja, schauen wir mal, was da in so einer Situation ein externes Mikrofon schaffen kann. Das Mikrofon, was ich jetzt benutze, ist ein Lavalier-Mikrofon von Rode und zwar habe ich das jetzt angestreckt, eine Handbreit unter dem Kinn. Also genau hier sitzt das Mikrofon. Hier ist es, wenn ich drauf fasse, dann musste man den Toneffekt hören. Und hat sich denn der Ton jetzt verbessert? Und wie windig es ist, das sieht man sehr gut an meinen Haaren. Die flattern hier rum. So windig ist es auch in meiner Stimme. Und hier könnte man stundenlang reden. Aber wie klingt es eigentlich? Externes Mikrofon hat es sich gelohnt. Danke.